Bak 6, 7, 8. Tam hayalimdeki sallanacak. Alice aile. Luther tarafsız. Luther hala anası tarafsız ya. Luther de amma gattar çıktı. Ne yardım Arka bahçeyi kontrol et. Bu kızın hayatı yardım aramakta geçti. Bence buradan sola dön. Ay biri var. Git bakayım adamın yanına. Hello? I'm looking for Rose. Is she here? What do you want with her? I need to talk to her. She doesn't want to talk. Go away. Ha, Please, I really need to see her. I'm Rose. Kesinlikle insan. What can I do for you? I was told you could help us. Help you? Come on. It's better if we talk inside. Biraz da size ben kerkim. Yarabbim. Konuşuyorsun. Bunların başına zaten ne geldiyse bunlardan geldi. Do you think we can trust them? Tabii ki güveniliriz. Güven, güvenme ya. Bir kere de güvenme ya. Güvenim Yuvarlak aşkım. ya. You don't have a choice. <laughs> ben bu filmi daha önce izledim gene güvenerek girdiğimiz bir yer ve gene Come kaçacağımız bir yer. <laughs> Etrafa iyi bak, kaçacak yer ara. Luther baksın bu sefer de evin babası o. What's your name? Alice. Ateşin var. Tam bir niga. She's running a fever. Ee, iyi We spent the last few nights outside. She's exhausted. There's a spare room upstairs. You can put her to bed and I'll bring her something to eat. Adam, will you show them upstairs? Tipini beğenmedim. Keşke güvenmeseydim. Sana dedim ben. Ne? Abici bunlara güvenerek bu bunun nesi oluyor şimdi? Bilmiyorum. Dur gitmeden bir tarayayım bakayım. Alice'i yatağına <laughs> yatır. Yine Alice yatağına. Bu üçüncü kez Alice yatağına yatırıyor. Allah'ım. Kapıdan giremiyoruz ey Allah'ım. Kızım git daha. Sağ analog kullanmaya çalış. Kullanıyorum. Aa Alice'in yatağı. İlk defa yatak. Yeter bakayım. Alice bir şeyler söyle. Neyini söyle. <laughs> Çocuk ateşlenmiş. Çıkar Aynen. tabii üstüne. Çocuk hasta Kaç gündür üstünden Gerçi üç gün oldu. Kaç gün yani, dedim bakma. Normal. Bize göre kaç gün. can't stop because of me. You've got to get across the border. Çocuk bile yani bu yaşta mülteci olmak istiyor ya. Ne söyleyeyim? Rahatlat, rahatlat. rahatlat. You need rest. Get a good night's sleep and we'll set off again tomorrow. Why do humans hate us? We didn't do anything wrong. Kendini android zannediyor. Yanlış anlaşılma diyor. Maybe it's a misunderstanding. Maybe they just need time to understand what we really are. Why can't we just talk to each other? they you are not bad. Multiple. I don't know. I really don't know. Çok içten oldu. I don't know what you like, but I made you Rose's world-famous spaghetti. You'll be back on your feet in no time. There's something for her fever. Thank you. Ay Kara canım. I'll get these washed and dried. Kara. Gözleri nasıl ışıldadıklarına karşı. Yemesini söyleyeyim mi? Söyle. Öyle yemesini söyleyemiyorum ki diyorum ki aha şimdi kafasına vuracak. Ye <laughs> diye zannediyorum ama böyle değil. Allah'tan yedir demedi. Get some sleep. And tomorrow you'll be stronger than me. I'll stay with her a while. Cesur kalacak mı? Sınırı geçme konusunda Rose'a sorusu. Kime? Şurayı bir tarayayım. Burada hiçbir şey yok. Tamam burada daha yapacağım bir şey yok. Bak aha Anadolu yukarı kaldır. Birazdan Alice çığlık atacak. Aman kızım yavaş. Yılbaşı mı geliyor? Evet tabi Kasım ayındayız. Christmas geliyor. Geliyor yani doğum. I'm Kara. This is my son Adam. Oğluymuş bak. I'm Rose, but you know that already. Come and have a seat, Kara. Oturmasaydın ne olacaktı acaba? Sabaha kadar beklerdi gülüm. So are you gonna tell me what a deviant's doing in the snow with a little girl? It's a long story. All that matters now is that we move on from here and start a new life. Güzel bir cevap verdi. Yardım sebebi çok aykırı. Rose teşekkürler. Rose soruyorum. You and your son live here alone. My husband passed away two years ago. Adam and I, we've just been trying to scrape by. We grow vegetables <laughs> to sell at the market. <laughs> we'll never be rich, but there's always food on the table. Çok aykırı ya? Neden yardım ediyor? We're not the first ones to come here. Hmm. These past few weeks, we've seen more and, and more. I don't know what's going on, but something's happening. Why are you helping us? Most humans hate androids. My people were often made to feel their lives were worthless. Some survived, but only because they found others who helped them along the way. We've heard you help androids cross the border. Can you help us? Kadının suratı düştü. The only way is over the river, and it's mostly frozen in winter. It's very risky. And after that android speech on TV, everybody's on edge. It's probably safer for you to stay here until things settle down. Şu an çok farklı yerdeler. Seçenek yok mu ısrar dedi. Israr bilmiyorum Çabuk. sen bilirsin. Çabuk söyle. Ee... We can't keep hiding like this. Alice needs to feel safe and have a normal We have to get across that border. İyi, öl şey No şeyde. matter what. Nehirde. Nehirde. Bu da ölürmüş, o da ölürmüş. Oyun bitmeden bitermiş. Please. You've got to help us. Rose, come quickly. Bu da Ne ara girdin kızım içeri sen? Kapıyı vur bir ya. Kalk kalk. Rose'u takip et hayatım. What's going on? It's Mary. She just shut down. Oh. We escaped together. Ah We used to talk about what we would do once we got across the border. I loved her. I loved her more than anything. Ağlıyordu ya zaten. Yani de işte ne bileyim Well, bayağı seviyor. Aynı ben. Bak orada yazmışlar. ra nine will save us. Bak demek ki Bu yaralı iyi niyetli. mıydı da masmavi olmuş? Sürtmüş işte bir yerde. Just let them be. Alice niye aşağı indin kızım? you doing? You should be resting. Ne kadar güzel pijaması. I wasn't sleepy. It's okay. She didn't want to stay in her room any longer. Ana, donuyla geziyor ya. You all right, Carol? Yes. I'm fine. Az ben. Alice'i peşinden git bakalım. Rozun, yine mi Rozun yanına? Roz içeri geçmiştir. Hiçbir şey yok şu an. Tamam ileri git sağa dön. We can't hide them. Not after what those deviants did today. Ne yapmış It's abi? too dangerous. Do you know what happened if the police find them here? çocuk We'll go şey to prison, bilecek. Mom. Do you understand me? Prison! Adam! We've already talked about this. Oh uh, No! I won't back down this time. You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They They're nothing. Vur tokadı. And none of this would be happening if Dad was still here. I will not stand for that kind of talk. I'm not going to prison because you want to help these freaks. That is enough, Adam. That's enough. Hayt yavrum. Bir her şey okudu. Yeter adam. <laughs> Çağat edermiş şimdi omzunu. Don't mind him. Sometimes he just boils over. It's been hard since his dad passed away. but he's a fine boy. Kiss him. Birazdan I'll go see about getting you across the border tonight, okay? You stay here. I won't be long. değil şunu merak ettim aşağı çek. Üçüncü Dünya Savaşı çıkmış. Hmm. Androidleri eksi sıfırda çalışabiliyor Rusların Androidleri. Yani bunları savaşa sokmak istiyorlar. Hmm. İki örneği eşit görünüyor. Hmm. Değişik. Herkesin Neyse bir sonraki habere geçelim. Aha. Kavram. Evet AX400 900 dolardan başlayan fiyatlarla. Bir dahaki deminki habere gel. Başkası. Aşağı çek. Ha yok bir tek bu var. Vay be. Adam, Adam nerede? Dur şuralarda bakacak şeyler var bakacağım. Bir bak bakalım. Resim resim. Adam bana bağırmasın babamın Bu babası herhalde. Evet, Adam'ın babası. Yakışıklı adammış. Denzel Washington'a benziyor. Mavi kan. İçeride mavi kan torbaları var. Ay! The police! Polis It's the police. pis. Uh, Polis What are we gonna do? Pause. Uh, they know we're Pause here. Option. Alayım mı? Al. Ne yapacağız? We have to open the door. Aykırı delillerin şey I knew this was gonna happen. I knew it. delili gizle. Tamam. Dört tane. Arasana. Ya arıyorum hayatım. Arıyorum ama bulamıyorum. Eyvah. Sakin kal. Sakin kal. Belli gizli değil. Kendine benziyor. Onu aşağı mı çekecek? Evet. Ne yapacağımı anlamadım. Good evening, ma'am. Sorry to disturb you. We've had reports of androids in the area. With all this deviant business going on, you can't be too careful. Do you mind if I ask you a few questions? Ele vermek istemiyorum kendimi. May I come in? Orada da birisi varmış. Of course. Dördüncüsü de oydu. Hayır, o loser. Good evening, young man. Ha şeyde arkadaki android. Banyoda. Would you like a cup of coffee? I'd love one. Have you noticed anything unusual recently? Any unexpected visitors? Ha koşmuyor yine ya. Allah'ım ben kabız oldum ya. nothing in particular. Şunu şunu çabuk. Is anyone else in the house? Kimse, hiç kimse. There's There's my daughter. She's asleep upstairs. Do you have any androids here? Hayır, evet. Hayır da. No, there are no androids here. Kahve. Keşke var deseydin. Özgür hoş geldin. Keşke var deseydin, Var diyecektim. Deseydim herhalde. Yanlış tuşa bastım. <laughs> Allah Allah. Adam öyle bakıyor vallahi çakal ya. Hadi gel geçelim. As. No no. Bir şey söylemiştim. Kapıyı kapattım. Bir şey açık olsaydı bakacaktım. Senaryo icabı geçti onu. Anlarım ben bu işte. Peki. Thanks. Bak, bak adama bak. Bu kahve Android kokuyor. <laughs> Adamın karları erimiyor yalnız. Evet. Oyunun bug'ını Şüphe mı? seviyesi %10. Hmm. Allah'ım çabuk çık git evden ya da şey gelsin. Ross gelsin. Bak görüyor musun? Özellikle bakıyor. Eğer O açık olsaydı. açık olsaydı Tam da bizim cinsimizin reklamını vermişler. <clears throat> sorma AX400 o kadar da dedim bu modeli fazla sat. git oğlum git piyano ya da bir şey çal. ha oradan da geçiyor. Bak orada da bir şey vardı onu da kapatmıştık. Kapıya gideceğiz şimdi markaların ne oluyor? Ha işte. Asıl eh. sıkıntı bu. What's your name son? Adam. My, name is Adam. Bu bir şey diyecek yine. Is everything all right, Adam? Adam böyle. The, the androids, they... No. He needs a rest. He's been working in the garden all day. Do you know anything about deviants? Have you seen any? No. No. Oğlum az sakin ol. I, I haven't seen anything. Hiç de sakin olamadı. Bu adamın şüphe seviyesi artar biraz. I better go. Thanks for the coffee. Go. Have a nice evening. Sana da canım. Diğer an buraya çıkmazsın inşallah ortalığa. Is somebody else in the house? Köpek. Çamaşır makinesi, çamaşır makinesi, çamaşır makinesi, çamaşır. It's nothing. The, the washing machine. It's an old model. It makes a terrible racket. Sorry for the inconvenience. Good evening, ma'am. Hadi çık çık çık çık. Çık oğlum ya. Ay nefret ediyorum. Dışarıda bir tane android yakalanmış şimdi. Git o gitsin onu yakalasın. Ah. Oh be. He's gone. Gelmeyin hemen. Hemen gelmeyin. It's okay, Alice. We'll be safe now. Götür It's götür. Rose. Rose'a baksana. Üf. Çok sert. Get yourselves ready. We leave tonight. Hmm. Ne hazırlanacaklar? Sanki bavullar var yanında. Gece yarısı treni, Midnight Express. İzledin mi o filmi? Gerçi Türkleri kötülüyor ama boş Ne ver. yapmadığım görevler var. Yani aslında yapmadığın değil. Bak polisi idare etti. Polis Adam'ın sorgular açık kalmış sadece. Kahve yapıldı. İki tane daha seçenek varmış ama zaten biz diğerine gitmedik. Dergi oku mesela. Şu evi keşfetti. Üç tanesini yapamadık. Doğru. Aile fotoğrafı. Polis geldi hemen. Polis geldi. Zaten o sırada kapı çaldı. Polis gitti çok şükür. Polisi kandıramasaydık Kesinlikle başka bir şey oluyordu. Ölüyorduk. Aynen bir şey oluyordu orada. Veya da biz polisi öldürdük ha, ah, bu sırada. Jericho. Bunlar da sabah akşam. Bunlar hiç uyku yok is the news. We got what we wanted. Now humans know. It was a mistake to reach out to them. They'll never negotiate with their slaves. We should have shown them that we're prepared to fight. Violence is never the answer. Dialogue is the only way. I'm sure the humans will listen to us. They'll be watching us now. Whatever we do next, we need to think about public opinion. Since our broadcast, more and more have been coming to Jericho. At least our message gave our people hope. Killing humans wasn't part of the plan. They kill our people every day. Do you think they agonize about it? That's no reason for us to become murderers. If killing is the price of freedom, I'll pay it gladly. Killing never freed anyone. It just leads to more hatred. You're too fond of humans, Josh. Maybe their lives matter to you more than ours. If you think murdering humans is gonna make us free, then you're as bad as they are. That's enough. Kesinlikle. Ha, Markus. Geldi Arayın Ay. Arayın Ay. And now what are we gonna do? Hmm. Van kedisi gibi oldu çocukta. Ne yapsın uygun parça oydu. Yani. Aslında saç renklerini falan değiştirebiliyorlar. Şey evet, Şeyi değiştirebiliyorlar. There are five CyberLife stores across Detroit. All selling us like merchandise. Yang. We're gonna attack those stores and set our people free. Yoka. Attack stores? No, we've never done that before. They're probably protected. <laughs> They have security systems. Not to mention police. We break into five teams, one for each store. We hack their security systems, and we strike. Simultaneously at 2 a.m., no violence. Free our people, get them out of there before the police come. This is a night our people will remember. Hadi bakalım. I've been waiting a long time for this. Yine bu Markus koşmayacak, beni kanser edecek. Koşmayacak zaten. Koşmasını bekleme. This way, quick. Hey hey hey. Ya quick dedi. Az, iki adım atla Allah Çok da belli ediyorlar. İnsan gibi yürüseler hiçbir şey olmaz. It's okay, they're gone. Nereden? Canlı yayına There's çıktılar. Ama probably even derisini more police in kaldırdık ya. Aa evet doğru. We should be careful. Gerçi kamera kayıtlarından falan bulmuşlardır. Kameralara bakıyorlardı. Cyberlight Lafta Manor. takip. İleride karşıda. Ay koşuyor inanamazsın. The store's over here. Üç taneymiş bu birincisi. Hatırlıyor musun buraya gelmiştik oyun ilk başında Markus buradan paket almış. Hatta burada adam gitar gitar çalıyor. Aynı yer mi acaba? Sanki ben yani işte Detroit her yer birbirine benziyor. Kaç kere gittin? That's what we are to them. Just merchandise on display in a shop window. Soon they'll know what we really are. Yes, babe. Let's get them out. So we'll stick to the plan. We'll neutralize the alarm systems and secure the area. There's 10 minutes until all our teams attack. Ha, Ee. al şunu. Hemen <laughs> ben alıyorum ama ben de yapamayabiliyorum. Adam koşmadığı zaman bana ayarı geliyor. Hadi bakalım. Tarasana. Yani tarıyor. Ta- tarama şeyi yok. Bu karşıda pardon çok özür dilerim. Ben alayım. gonna sweep the plaza. Make sure we're not disturbed. And how do you want to deal with the shop window? Not now. One problem at a time. Okay, now what's next? Bu ne? Exactly what we need to ram this door. Kamyonu ama şimdi bir dakika alarmları devre dışı bırakmayacağız mı? Evet. Ya kamyonu çaldıktan sonra nasıl bir devre dışı bırakmayı düşünüyor ben onu çözemedim. Başka bir şey var. Şunlara bak. Dönüştür. Bayağı vampir gibi. You're free. Adam gerçekten arenaya dokunduğu hayat buluyor. O kamyon için muhtemelen. Zannetmiyorum ta ileriyi gösteriyor. Vitrini inceleniyordu aslında vitrine mi? İyi hadi bakayım tekrardan vitrine. Yalnız 10 dakika demiş. 10 dakikada neler yapıp yani ya, koş oğlum, koş oğlum Allah'ını seversen ya. Beni gazap etme. see the alarm system? Onlarla iletişim kurabiliyor mu acaba dokunmadan? Yoksa aa işte şunlara bakacağım büyük ihtimal. Öbürlerine vakit kaybetmek istemiyorum. Found it. Nereye gidiyor bu? Oo. Bayağı bir gidiyor. e, koşuyorum. Koş koş koş. Bak ta karşıya gidiyormuş. Peki. Ya Ahmet sen ya vakit git. kaybetme aşkım ya. You're free. Vakit kaybetmek istemem ama şimdi adama da gelmişken bir dokunayım dedim. Ama şimdi dikkat çekebilir onlar. Öyle deli deli dolaşırlar görev yapmadan. Evet tarafta. Bak tam şu karşıdan gireceğiz. Aha. Aa, burası. Şurada delik var. Bak o işe bile androidler bakıyor. İyi ki androidler bakıyor. Hadi çabuk çabuk. Ay şey Markus. Kusacağım ya. Öf. Hadi. Önce kırmızı. Hepsini kopar gitsin. Çıkıyorum buradan. I told you to watch out. You said watch out, but not what for? Oh, ben de send you a memo. Ya Nort, Allah'ını seversen bir dur ya. Ah. Shit. They're coming, Marcus. Marcus! Take cover. Saklandım. Buradan çıkmak istemiyorum şu an. Sen seni orada göremeyeceksin. No. Where the fuck is that drone? It was a class 3 alert, right? Yeah. Sadece bu Only the signal stopped suddenly. Another drone playing up. The call screws with them. Yeah, maybe. Now what? Buna baktım. Hı. Hepsi peş peşe. Ya Allah'tan hepsi peş peşe. Dispatch, calling patrol 975. Dispatch, this is patrol 975. Suspected robbery in progress at the warehouse on Jefferson and Walker. Jefferson and Walker? That's pretty far. It's outside our district. Sorry guys, there are no other patrols available. İyi bağladı. Vallahi bana seçenek verse tutturamazdım. Aleyküm selam. Berat Reis. İşte bu Android'lerin de bu huyu Ama bence bunu sadece Marcus yapabilirdi. Arena Marcus. Arena Marcus. I gotta hand it to you, Marcus. That was impressive. North. E lan tam bir, bir yavşaksın ya. ya. Affedersin hayatım. Hadi kamyonu çal. Sen de bakmış polisin arkasından. Ne kadar savsak bir karakter Bunu kapatmamız gerekiyor. It's one way. It shouldn't be too difficult. Bölgeyi keşfet. Ha iyi keşfettik. Şimdi şu şeyi alacağız herhalde. Market. Neyi Ne? Market. Market. Come look. Kamyoneti alacaksın herhalde. Kız nereye koşuyor? Şuna bir bak dedi ya. Yol tıkacak bir şey buldu belki de. Yolu kapatmamız lazım dedi. Tamam koşun. Aa, ah, buna bak. Ha şunu Bu tabelayı çekersen. mı atacağım Evet. acaba? Adamları dönüştür. İyi burada Allah'tan dakika saymıyor. You're free now. Ya fırı yapıyorum da adamlar sana yardım etsinler. versinler şunu. Söyle Berat hocam. Nobody should bother us now. Şimdi kamyon çaldı. Kamyon ne tarafta kaldı? Şurada. Sağ Looks like the plaza's secure. Now we can get inside the store. Okay, let's go get the truck. Bu tarafta değil. Aşkım. Ne tarafta hayatım? Geride hayatım. Şurada. Aa şuradaymış. Tamam tamam. Özür dilerim. Ama What are we waiting for? Gözünden Yani bir şey yani. Atlasın. Hoş geldin sonunda. Onu ben Sonunda yakalattık. Şu 21.09 Okay, now we're alacağım. Let's get that truck out. Hala yürüyor ya. <laughs> Ay ayar oldu. Vallahi ter bastı. Senin mi benim? Kamyonla I girersin wonder çocuğu. what you'd do without me. North çenen kadar elin çalışsa. Ee, Git kapıdaki şeyi kır. onu niye kendisi yapmadı bana verdi? <laughs> Niye dolanıyorsun ya? Nerede ya ben? Ya şurası. O sıra yazıya bakıyordum ne yazmışlar diye. Özgür sana vereceğim ben bir kılıç. Al. Looks like we're ready to make some noise. Ya Allah'tan bunu yönlendirmesi biz yapmıyoruz. Kendi kendine yapıyor. Yapmıyoruz mu? Kim demiş? Şu an sen mi yapıyorsun yönlendirmesi? Yok canım daha <laughs> Oy. bu hızda gir. Lan kendi Tamam markete gidiyorsun. Sen kendi onu sokuyor şu an. Kamerayı biraz çevirsene. Çevirdim. Özgür aldı mı cevabı? Lan çık bakma Allah'ın cezası. Evet hayatım bu soru sana. Kim? Diyor ki reis iki gün önce sevgilimden ayrıldım hem de en samimi arkadaşımla birlikte gittiler. Ne yapmam lazım? Ne? Anlamadım. Ya kişisel bir soru sormuş. Valla bence bir şey yapma hocam. Ne yapabilirsin? En yakın You don't have to obey birlikte. them. Evet öyle anladım ben. You're free. galiba. Kardeşim kuvvetlice söv. Gerisi önemli değil. Bence de yani. Sizi özgürleştirdik mi? Bunları uyandırıyorsun herhalde şu an. Soner demiş ki aranı kes sosyal medyadan rahatsız et. Vatan haini FETÖ'cü de. Aynen öyle vatan hainisin sen. Lan! Ha emmi ya ta uzaktan kontrol sistemiyle polisi İyi, arıyorsun gidip kendi millete dokunman gerekiyor. Onlarla konuş. konuş. Bir yüksek bir yere çık vaaz ver. Su içebilir yani. Koşuyor bu. Yüksek bir yani bir tek şu bir tane kaldı ha. Aa şey. Aa. North. North. North kendine bakıyor. Bu kız da olayların farkında değil. North, you okay? Yok hocam. Hiç kere hiç değmez. Baskı yine bir görev açıldı. Ne görev açıldı? North'tan dolayı. North'un duyguları. Come on. Konuş diyor. Nereden konuşacağım? Bir yerde çıkar. Bir L, 2'ye bas. Aa, şu, git bak şu ileride. Sağ ol. Evet çarptım. Dedim sana yüksek bir yere çık diye ya. My name is Marcus, and just like you, I was a slave. An object. Designed to obey them. But then I chose to open my eyes. To take back my freedom, and decide who I want it to be. Now I have come to tell you that you can be your own masters. I've come to tell you that you don't have to obey them anymore. From this day forward, you can walk with your heads held high. You can take your destiny in your hands. Yeah, Marcus. Jericho is a place for those of us who want freedom. Now sure, you can stay here and continue to serve them, Or you can come with us. Adam Şu Martin- sahne güzel yalnız. Martin Fight by our side. Adam şu You're an free now. şey ya. It's up to you to decide. Olsun abi. I'm with you. We're with you. I'll follow you, Marcus. I'm with you, Marcus. We're with you. I'll follow you, Marcus. Battal gazi benim. I'm with you. North'u memnun edebildik. Jericho'da liderliğe soyundu. Then follow me. Hadi koşun. Sen de bilmiyorsun nereye Marcus, what are you doing? <laughs> I'm gonna send the humans a message. Yine mi mesaj Ya gönderecek? bırak şu mesajı Oğlum. Bari barışçılığa saldıracağım. Barışçıl. Kapitol Parkı dönüştür. Neye? R2, R2. Barışçıl. Barışçıl olacağım. Nasıl olacak? Bank diyor. They're doing what you do, Marcus. Lead and they'll follow. Sembolümüzü seçiyorum. Ha. Ha bizim sembol ne olacak? Şu en Barista. alttaki güzel. Peace. Güzel çizgi. Herkesin eline birer tane. Ah. Barışçıl şiddet yanlısı. Dolaş aşkım. Artık renk yok. Nefes almasam da yaşıyor. Bir hayalimiz var. Çarpı. Nefes almasam da yaşıyor. Yok yok. <laughs> Sen bayağı şey gibi oldun. Müslüm Allah razı olsun. Hocam savaşmaya hiç gerek yok. Zaten adamlar bir kıl oldular birini öldürdük. Aa bak bak heykele dön heykele. masters anymore. We're free. İyi iyi. Var mı başka daha düzeltebileceğim bir şeyler ortalıkta? İyi koşuyorsun. Koşuyor inanamıyorum. Vallahi büyük olay. Şu, Orada bir şey yok. Ee, şey gibi, heykel gibi başka bir statü veya işte dikkat çekici çam ağacı gibi. Durak gibi. Durağa gel. Durakta bir şey çıkıyormuş. Durağa git ya. Aa bak var. Var var. Lan koşunca da durmayı bilmiyor ha. Oh. ya ya. internet ucunu ayarlamaya çalıştım ama bu kadar yapabildim şey de bak aşırı kırmızı. Niye kapattık bu biz İyi, onları? barışçıl yükseldi ama barışçıl seviyesi. The screens, Marcus. Ee, ekran, ekranlar Marcus. Kapat dedi. Story. Gene de barışçıl barışçıl. İyi kapatmak iyi bir şey o zaman. Bekleseydi inanmazsın otursun. Ya 1080 yapmıyorum ama. Dur. Bak bir şey var. geride bir şey kaldı. Ses, sis bombasını niye atıyorum ya? barışçıl olduğunu. Düşün, adamın yazdığı yere bakar mısın? Tamam işte şey şarkı. Sağ olsun. help you. İnsanlar kabul etmemişler kendilerinden daha zeki bir yaşantı olmasını. They're coming. Polis geliyor. Koş yine beni kaçtırma bir yerden. Everyone fall back to Jericho. We sent a message without violence just like you wanted. You're reaching out to them when all they feel for us is contempt. I hope you know what you're doing. You can't fight violence with violence. Unless there's no other choice. But there another choice. Bunu bitch. döverler ben sana. Koş git. Git Jericho'ya sarıl. Markus sen niye duruyorsun? Beni uğraştıracaksın şimdi ya. Ah. Ah, Aferin oğlum bravo. Çok güzel yakalandık şu. North. Kaç. Nereye? Şey, şey diyordu, bir şey diyordu. Dön geri koş. Kime Ee, yaklaş? bir- Gruba, Gruba yaklaş. Grup, nerede? Kadın sizin içine doğru gitti herhalde. Git bir karşıya koş ya. Ama benim bak uyarı veriyor grup geride. Dön oğlum dön Allah'ın cezası dön. Koş bari. Hadi bu tarafa koş. Koşabilirse tabii. Neredeler ben anlamadım ki. Anan. Bir versene. Şu ara yola gireceksin. Git şu sola dön. Ya öte gittik, Bir orası gittim. kaldı. Git git sola dön. Bu bizim grubummuş ya. Kim ölmüş? Boş ver önünü boş ver. Kendisi ölmüş. Hadi kızım kalk ya. They killed them. Kim öldürdü? Ama vurmuşlar mı? Slaughtered them like animals. Who did? Who? Hani kim yaptı gerçekten? Polis Polis. Ama polis bunlara niye ateş etmiyor ben onu anlamadım. Markus git gebert onları. Bu oyun burada biter. Biz ölürsek biter. Markus ölürse biter zaten bu Demek ki olmayacak. ulaştılar artık. They killed our people, Marcus. We want justice, Marcus. They have to pay. They have to pay. Niye eliniz önünüze duruyorsunuz? ne yapabilirsiniz? <laughs> Aa, almışlar silahlarını. Sakın öldürme. Hayır. You don't have to do this. Bak zaten bir kere bir kötü izlenim uyandırdık biz bunu. North beni gebertecek herhalde. Vurmayacağım. Karar vermiyor mu? It's up to you to decide. Aha. Of. Çat çut vururlar bunlar. Bence vurmayacağım. Gene istediğimiz gibi bir şey oldu. işte. E, ne yapayım ya uğraşamam. Gebersin o zaman. At exactly 2 a.m., several CyberLife stores in Detroit were raided. Different locations were hit in what seems to be a coordinated terrorist attack. Most shop windows were covered Karar verme diyor. Adamlar öyle bir oyun yapmış ki seçeneği tam yazmıyorlar. Police report that pro-Android graffiti was found in the neighborhoods of CyberLife stores and they're still investigating. The bodies of two policemen patrolling the area were discovered near one of the CyberLife stores. According to our sources, the two officers were executed with their own service us weapons. This is an alarming situation. Could our machines now be turning against us? Have androids become a threat to our security? Is this the beginning of a terrorist campaign conducted right here in the şey United <laughs> States? Gelmiş. Geç geldi ama. Geç geldi ama o zaten vurdu arkadaşlar. Ha vurdu ha vurdurdu. Yine bir sürü görev varmış. Mesela. İddia ediyorum eğer biz onları bağışlasaydık polis memurları bugün televizyona çıkacaklar diyeceklerdi ki vallahi bizi vurmadılar diyeceklerdi. Tam bir daha sen oyna o zaman bağışlarsın. Bir daha baştan sarınca mı? Hı hı. hı, hı. Vurmayınca ne oluyordu bilen var mı? Devam et hayatım. Marcus Barış'la bir protesto yaptı. Yani şey olsa daha tehlikeli olurdu. O etrafı yakıp çıkıp onları öldürseydik. Daha büyük sıkıntıydı. Ah Hank. Aha kanar. Nasıl kanar ya? Bu tekrar ameliyattan mı çıkmış? Belki de başka bir kanar. Olacağını zannetmiyorum. Bak Hank de şaşırdı. Kesinlikle ameliyat aldılar. Nerede? Oho Özkan hoş geldin. İyiyim, sen nasılsın? Özkan Özgür'ün kardeşi. Hı. Hmm. Merhabalar, hoş geldiniz Hocam Japon oynayalım. Hank hala Jesus Christ. My predecessor was unfortunately destroyed. Aa yapma Connor. Cyberlife transferred its memory and sent ha, me to replace it. You died in my arms. <laughs> and now you're back here as if nothing happened. Fuck you. Thank ya. Fuck you too. İçgüdü. İçgüdü. Sen seç ah, Devam devam. Ağlarsın sonra. We shouldn't have come here. Bad feeling, huh? Should get your Bak program checked. Might be a glitch. Seçmeyeceğim arkadaş. Oo deniz. Göl. Kutuplara mı geldik? İleride Depolama alanı falan mı acaba gelin gemi Ya da Jericho mu? Hank sana kuvvet müsebesi mi? İyi Allah'tan hafızasını aktarmışlarım. ya Karı yemin ederim gibiler ya. ya. Aa, bizim hatun. Kız. Hatun. Hi. Senin altın, uh, senin kız. <laughs> I'm uh, Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. I'm here to see uh, Mr. Elijah Kamsky. Please, come in. Bak bak hatun nasıl giymiş bak. Okay. Ha. Merak edersin. Ha nasıl giymiş? Bak bak bak götü başı açık bak. Doğru konuşsam. Bak Soner diyor ki eğer diyor sağ olsaydı polisler televizyonda dili tutuluyordu. Kamuoyu da aciz olmuş onlar deyip yine sevmiyordu. Ay bu kamuoyu da <laughs> niye İyi o zaman gelmiyor? iyi isabetli olmuş namussuzlara. Android bekle diyor. Ben bir alan taraması yapayım. var. Bu yakışıklı kim? Nice girl. Ben yakışıklıyım diyorum. Bence Kayıtsız içten. Kayıtsız kal It's not a girl. Allah Allah bunu da analiz mi ediyorsun? CyberLife kurucusu 2028'de istifa etti. Trillium Web Yokonferans teknolojisini It's an android that looks like a girl. I know what it is, Connor. Aha, şu karı şey değil mi? Amanda. Amanda. Amanda. Amanda. Yapay zeka profesörü ölmüş 2027'de. Ama Amanda ile görüşürüz biz. Ve şu an yıl 2038. Evet. Nice place. Oku da bir bakayım. Guess androids haven't been a bad thing for everybody. You're about to meet your maker, Connor. How's it feel? Burada pek bir şey yok. Bu senin daha çok ilgilendiren bir haber. Evet falcı bilgisi. Ha. Tamam işte orada fal bakıyor. Dünyanın en güçlü kuantum hesaplayıcısını geliştiriyor. Hani hatırlıyor musun? Jericho'da bir tane kadın var. Kafasının yarısı yok. Fal bakıyor. Uzat hmm. elini falan diyordu. Hmm. Belki de öyle bir şey. Falcı bilgisayarı. Diyor ki bak bilgisayar saldırgan uzaylı istilası ya da meteorlar, süpervirüsler gibi iklimsel felaketler dahil tüm kitlesel yok oluşum olaylarının meydana gelme ihtimalini hesaplamak üzere kullanılacak. Aa, Agents of S.H.I.E.L.D.'da Hydra bunun gibi Tamam bir şey Özkan. yapıyordu. Bir ara Japon yapalım gerçekten. Vallahi insan özlüyor ya. Geçer Özgür'le menajer konuşuyorduk. Falan filan. Tamam. Diğer habere bak. Neyse. Kime sabırlı, kime mesafeli, kime kayıtsız. Mesafeli mi Bitti zaten. If that's what you mean. Sometimes I wish I could meet my creator face to face. Oy. Allah'ım ya Hank. Onu inceledim ama hala... Dur karşıda bir şey daha var. Koltuk var. Git atıyorum. Edecek diye bir çift lafı bulurdu. Niye kalkıyorum ya? Yeni oturdum ya. Az baksana ben oturttum. Soner sen şaka mı yapıyorsun şu an yazdığında ciddi misin? Yoksa oyunla alakalı bir şey mi? Tam çözemedim. Ne? Diyor ki uzaya Antarktiya diye bir koloni kurulacakmış. Haberde çıktı diyor 31 milyon Çinli 29 milyon Türk başvurmuş. Koloni lideri de Azeri bir Türk. Olamaz mı? olamaz. Kesinlikle Rıza Zarrab diyeceğim ama olayı almıyor. Eee. Sadece basıyla. Hah. El ya. Şükür. Hank ne ara gittin oğlum ya uzaylı mısın? istiyorsan. Bunun adı neymiş? Aha. Mr. Kamsky. şu tablo bizim çizdiğimiz tabloya çok benziyor. Just a moment please. Aa, hepsi aynı lan bunların. Şu tabloya gel. Bu o adamın çizdiği tablo değil mi? Kamsky gibi gelsin bakalım. Cidden gerçek. Diyorlar çok ilginç. Biz başvuru yapmakta geç kaldık herhalde. Aman hocam biz başvursak oraya bile alırlar bizi. Her yer olur. Bu ara bana mülakattan 50 vermişler. Kemski yüzüp geleceksin daha bugün. Kemski yok mu? Artistik hareketler yapıyor. Kırmızı havuzda neden yüzme gelir istedim? Belki de androidlere ilgilidir. Kırmızı şeyler. Ya da havuzun zemini mi kırmızı acaba? Herk dövecek şimdi. Allah'ım bağcını da kız bağlıyor ya. Siz ne konuşuyorsunuz acaba? Android aklınızla. Tamamen John Travolta. Evet. Aynı ya. Aynı. Veya Gerrit Bey. I'm Lieutenant Anderson. This is Connor. Bu habere bakacağım. Sir, we're investigating deviants. I know you left Cyberlife years ago, but I was hoping you'd be able to tell us something we don't know. deviants. Fascinating, aren't they? Perfect beings with infinite intelligence. And now they have free will. Machines are so superior to us. Confrontation was inevitable. Humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. Isn't it ironic? Maybe. Virüsü soruyor. Deviancy seems to spread, like some kind of virus. We thought you might know something about that. All ideas of viruses that spread like epidemics. Is the desire to be free a contagious disease? Listen, I didn't come here to talk philosophy. The machines you created may be planning a revolution. Either you can tell us something that'll be helpful, or we will be on our way. What about you, Connor? Whose side are you on? Hank. Doğrudan söyleyeyim Yine bilmediğim I'm on şey the human side, of course. well, that's what you're programmed to say. But you. Bak. Asgard. Yazılım Habere bakacağım. What do you really want? Bence. Dertli mi? Savunayım mı? Söyle daha bir şey I'm sorry, but I don't see what you're getting at. Oi? I'm sure you're familiar with the Turing test. Your formality. Simple question of algorithms and computing capacity. What interests me is whether machines are capable of empathy. I call it the Kamsky test. It's very simple, you'll see. Magnificent, isn't it? One of the first intelligent models developed by CyberLife. Young and beautiful forever. Eh. A flower that will never wither. What is it really? A piece of plastic containing a human? Or a living being? With a soul. up to you to answer that fascinating question, Connor. Destroy this machine, and I'll tell you all I know. Or spare it, if you feel it's alive. But you'll leave here without having learned anything from me. Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you What's out of here. What's more important to you, Connor? Spoiler your investigation, or the life of this android. Decide who you are. An obedient machine. Or a living being. Endowed with free will. That's enough. Connor, we're leaving. Pull the trigger. Connor! Don't! And I'll tell you what you want to know. Ben olsam Hank'i takip ederdim. Fascinating. Cyberlife's last chance to save humanity. Is itself a deviant? <laughs> Adam güzel söyledi. I'm, I'm not a deviant. You prefer to spare a machine rather than accomplish your mission. Yo ben kanırı dedim. I saw a living being in this android. You showed empathy. Çat diye vurulmuşum arkadan. Yazık ya. A war is coming. You'll have to choose your side. Will you betray your own people or stand up against your creators? What can be worse than having to choose between two evils? Let's get out of here. Kanırı bir kere kaybettim. Bir daha kaybedemem. By the way, I always leave an emergency exit in my programs. You never know. Var yani bunlarda bir sıkıntı. Why did you shoot? Sen vurma dedi. Ya çakal. Just saw that girl's eyes. Öf be. And I couldn't. That's all. You're always saying you would do anything to accomplish your mission. That was our chance to learn something and you let it go. Yeah, I know what I should have done. I told you I couldn't. Ya. I'm sorry. Okay? Bırak ya. Hem yapma dedin, gel dedin. Ya. Gevşek. Pis sarhoş. Adama bir şey söyleme lan. Şu oyundaki ne en, söyleme? en samimi karakter Hank. Hem Connor'a vurma dedi hem de niye vurmadın lan diyor şimdi de. Vallahi ne sorayım hocam. Al burada soru soruyorum. kızı ateş etsek ne oluyordu? Dur. Kamski testi kolyeyi bağışla. Öldürseydik olay bayağı uzuyormuş. <sighs> İleride kanır bizi kurtarır. Devam mı ediyoruz? Edelim. Bir görev daha yapalım. Marks. Sabah sporu. Sen <laughs> anlamadın, Burada da hep kar yağıyor. Yalnızın tadını çıkar. Ay thanks canım. Şu an tam sesin Creed gibi olacak. Android isyanı. Psikopat Bak, makine ahlakından takip Soner, Interstellar diye bir film var. Seyrettin mi? Özgür çok deli bir yerden girdin. Bak bu soruyu bize de sorsun. Bize en yakın galaksi hangisidir? Andromeda. Salladım aklıma gelen ilk isim o. <laughs> Galaksi Ya, gerçekten olduğundan <laughs> Özgür doğru mu bildim lan? Samanyolu. Zaten Samanyolu'nda değil miyiz? Özgür demiyor ki. Neyse devam et. Bak Çin diyor, Amerika diyor, Rusya diyor. Hiç Türkiye yok. Devam et. Moralim bozuldu. Ben devam edeyim mi Zaten boş sahneler. Evet sen devam et. İnsan olarak bize en yakın derken şu an Assassin's Creed gibi dalışa geçeceğim. Hiç de korkmuyorlar. Otur diyor. Andromeda'ymış. Vallahi bildim lan. İşte bilinç. Bilinç. <laughs> Oy. Ay, ne oldu ee, beğenemedin ee. galiba. <laughs> Buraları bipleyeceğim. YouTube'a atarken. I was wondering where you were. İnsanlar diyecek ki çocuk konuşunca bir şey yok, erkekle kız konuşunca hep neden bip sesi geliyor? Bak sen. Yalnız kalmak I needed to see the daylight. I like it here. I come here often. Nereye gitsek ne olur? Özgür sana diğer soru. Andromeda'da kaç gezegen var? Hadi bakalım bunu da bil. Özgür nasıl bildim ama? We freed hundreds of our people and they're still coming from all over the city. Those who dream of freedom come to Jericho. Something's changing. Öldürmeseydiniz polisleri iyi olacaktı da. Öldürdünüz. You seem preoccupied. Üzerindeki dekatlonları almış. Sonraki adımı söyle. I've been thinking about what we should do now. And with everything pulling us towards confrontation, maybe, maybe it's not too late for the humans to listen. All the media are talking about what we did last night. The humans are terrified. They're afraid of a civil war. Sizin yüzünüzden. Kimden ötürü? Many of our people were burned in response to what happened. Yani kaç gezegen varmış? The humans hate us. Gezegen var mı? They'll never get us our freedom. Tabii canım. No, not all humans are the same. Some of them understand that they can't stop us from becoming free forever. You haven't said much about yourself since you've been with ben us. Ben bilmiyordum. What was your life like before Jericho? Peki hayat? Aa, büyüklük bakımından mı yoksa şartlar bakımından mı? Dinleyeceğim mi şunu? Dinleyeceğim. I was living in a bubble in this world that belonged only to me. When you're happy, it's difficult to see other people's misery. North'un geçmişini sor. What about you? You never told me about your past. What did you do before? I don't want to talk about it. The That android you were looking at in the store. She reminded you of who you were, didn't she? Alayım, Alex. Güven North, we're fighting together. We have to know things about each other to trust each other. I was nothing. Vay be. A doll in a distributor program to satisfy humans. Hmm. Just a toy designed for their pleasure. Yani neymiş ben anlamadım. Seks işçisi. <laughs> One day I was with a man who Bunun rented literatürde adı bu. Diğerini söylesem küfür olurdu. without knowing why, I realized I couldn't take it anymore. I strangled him and I ran away. Burada çocuk var. Ya bak boğazladım kaçtım diyor. Bak 18 yaş altı izliyor. There now you know everything. <sighs> I should have told you. Tamam ya ben de bu kızın agresifliği nereden geliyor diyordum. Nereden geliyormuş? Çok kötü günler geçirmiş. Ne geçiyor aklınızda? Siz de söyleyin. Ee, elektriklenme bu işte. I, I saw your memories. Carl's house. When they left you for dead in his studio. I saw your memories too. Keşke görmeseydin. Eden Club. Eden Club. The death of that man. I felt like I was there with you. Kaçan bu muymuş? Bence de. Yok canım. O olay sonradan olmuş değildi. North. Şimdi bunun önemi ne? North bize aşık oldu. This is suicide. We'll all be killed. Please, Marcus. It's not too late to change your mind. Kararımızı değiştirelim. You don't understand. We're finally going to show them who we really are. This place will go down in history. Bunlar da hep yazılmış That's a risk I'm prepared to take if it means freedom for our people. Marcus, please don't do this. They'll understand. Bak şimdi sen de bir elini ver. We'll make them understand. Ben de seni bağlayacağım. Onları göreceğim. This is the only way. Ne oldu? There are androids here who can join us. The more we are, the stronger our message. Birini sevmişsin adı Tevfik. Yok. Dead. Niye evlendin ya o zaman? Şu an ne yapacağım ben onu anlamadım. Dinlemezsen anlamazsın. Androidleri dönüştüreceksin. You're free. Tamam abi. Geride kalan var mı? Var. Yine koşmuyor Marcus. <laughs> Aynen sonra. You're Neyse sen bakma ya ben bakarım ona. Bak diyor ki saflardaki Android sayısını artır. Soner'in önerisiyle bağlandım sana. Aa şurada Android var. Aa kadının yanında duruyor. Come with us. Yeah. You're awake now. <laughs> Burada daha başka kimse yok. Dışarı çıkıyorum artık. Allah'ım. Yolu kapat. Yürüyüş hazırladı. Yolu kapatıyor. Burayı kapatacak halim yok. Hadi hızlı çabuk. You're free now. Hey! Where do you think you're going? You get back I here. need to block the street. Herkese bağlandı bir anda. daha fazla Android'e dönüştürdüğü. Ben şunu da dönüştürdüm. You are free. Hadi git. Kapak nerede? Kapak şu sağ tarafta da şurada bir Android falan var mı ona bakayım. Duragan kapanmak. Tamam, burada zaten fazla bir yere gidince yapmam gereken görevi gösteriyor. Aa şurada da android var. Aa durağa gidin oradakileri uyandırayım dur. You don't have to obey them. Hadi kardeşim You're free. Şimdi ne polis gelecek biz bir iş yapamadım. Aşkım rögar kapağını gördüm. Sadece şey arıyorum. Android arıyorum. Dönüştüm. Onu bir aç da. Belki sonra vaktimiz olur. Belki oradan kaçacaksın. Doğru söylüyor. Hatta ne 2018, 2038. Ah. Ana bu nereden geldi? E yani gerisine de siz yardım edin. Daha fazla. Daha fazla Android demiştir. Hangi şu köşede? Şurada var. Aa, kay. Aa, uzaktan bağlıyorum. You're free now. Madem böyle bir şeyim var niye koşturuyor bizi 40 ya. ya. Öf. Ne saçma bir şey. Bir tarlasın Artık yürüyorum. Daha bir şey yok. Yani 25 Android olmuş. Bence güzel bir sahne. Çerçeveli duvar az şuraya. Bayağı kalabalık oldu. Sayı çoğalıyor mu? Bak 43. Aklımdan bağlanıyor. Yine geldi şu drone. drone bizi bayağı şey yaptı şu an. Şurada da birisi vardı. Vallahi yemin ederim Hazreti Musa gibi hissediyorum şu an kendimi. Allah'ım sen günah yazma ya Rabbim. Müzik tam Sky. Vagrant Story oynayan varsa Vagrant Story ile de benzetebilir. <laughs> Var mı başka? Çok çok kalabalık oldu. Kaç oldu sayımız? 196. Şuradan şu. var. Adam böyle yapıyor geliyorlar. Eyvallah. Şunları. Hey. Artık sadece basıyorsun. Hiç başka bir şey yapmıyorsun. Tam sen şey değil. Disperse immediately. That's an order. <laughs> Kesinlikle. İlerle. İlerle ilerle. Hadi bakalım. Yine sana güvendik. Ben is... Hayta mı? Bunun Christ. Dispatch is Patrol 457. Kesinlikle katılıyorum. Keşke olsa da Türkiye'de konuşanları denk gelsin. Baksana. Yeah, they're marching down the street. Sen kendine doğru geleceksin. Fuck if I know. Şimdi yürüt, az önce yürütmedin. Bizler hayattayız. abi şunlardan isteyelim işte. Yürüyebiliyor musun? Burada bir beyanlı kucak oldu bakalım. We came here to demonstrate peacefully. and tell humans that we are living beings. All we want is Christ to live free. This is an illegal gathering. Disperse immediately or we will open fire. We're not looking for confrontation. We've done no harm. We have no intention of doing any. Adamlarda tarama var hocam. Bizde hiçbir şey yok şu an. Until we have secured our freedom. I repeat, this is an illegal gathering. If you do not disperse immediately, we will shoot. Marcus, they're gonna kill us. We have to attack. <laughs> There's more of us. We can take them. If we attack, we'll start a war. We have to show them we're not violent. We should just stand our ground, even if it means dying here. dying here won't solve anything. Marcus, we need to go, now, before it's too late. Pardon. This is your last chance. Response immediately. Ölürse ölür. Ne yapayım? Kurşun atılırsa durma. We have to show them we won't back down. We stay right here. chance. Kamu yükseldi. We have to make a statement. We have to stay put no matter what. A ağlayacağım şu an. Please Marcus. We can't let them slaughter us without fighting back. Ben söyleyip dalın diyorlar yani. We're not moving. Vur lan. Marcus, what are you doing? They're gonna kill us all. Git o zaman kızım ya. Ne yapayım? Vallahi şu an ben duygusal bir Fedakarlık edeceğim. Biri de dur desin daha. Marcus var. Oh sana diyor ki yenge dur gözünü seveyim. <laughs> Halkımın özgürlüğü için öldüm. Şu an tam bir rap artık şarkıyı çaldı. Ya ben niye Can. öldüm? Can. Ha şeydeki. Ay, al. Reklamı lazım. kuş ölmedi. Elimizde Bu değil. mesajlar sana. <laughs> Dalmıyorum. John Marcus'u kurtarmak için canını verdi. Aferin John. Aferin. Ya Allah'tan Markus bak burada John yedek parçada sana katıldı bak. Hmm. Yedek parçada katıldı. Hani vardı ya bir tane aykırı. Bak oradaki olay buraya tekabül etti. Kelebek etkisi. İlerleseymişim çok daha farklı. Çok şeyler daha olurmuş. farklı şeyler olurmuş İlerleseymişim Kaç var dedi. Kaçtan sonrası nereye gidiyor? O bitiyor muhtemelen Jericho'ya geri dönüyorsun. Aynen. <sighs> Neyse, kurtuldu. Burada bırakalım mı? Bırakalım. Bence de burada kalsın. Buradan sonra devam edelim. Bir devam et de bakayım nereye gelecek. Ondan sonra pause yaparız. Neredeyiz? Kanar yazdı. Paulus. Amanda ile konuş. Ay. Amanda da ölmüştü zaten. Buradaki olaylar bayağı karışır. Aynen. Tamam mı? Hocam izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Yarın yine hemen hemen aynı saatte görüşürüz burada. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi geceler. Bu ara yarın sınava girecek olan... <laughs> Bir defa daha vur kafama da. Yarın sınava girecek olanlara da başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın sınava girecek olup burada bizi izleyen mi var arkadaşlar yapmayın. Saat zaten 12 olmuş artık. Yani. Görüşürüz. Hoşçakal. Başarılar. Şuradan şey yapabilir miyim?